गा रहे हैं और हनुमान जी मंद मंद गा रहे हैं तो राम जी ने कहा हनुमान तुम कुछ देखे नहीं ना हनुमान जी ने कहा प्रभु हमने सब कुछ देख लिया कहे कि सब कुछ देख लिया हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु तो राम जी कहे कि राम जी के हमारे बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि सभी लोगों ने पत्थर को फेंका तो पत्थर तैर गया और जब मैंने पत्थर को फेंका तो पत्थर दूर क्यों गया हमारे समझ में नहीं आ रही है तब हनुमान जी ने कहना प्रारंभ कर दिया कि ऐसा ना देख ली में कि सगरा ऊपर कहीं से तू बना ऐसा ना सुनली जग में कि पनिया ऊपर पथरा उतिराला अब वीर बलि दस बोलत यवनी तो गर जत गर्भ अश्रवनी सूर्य रावनी रावण आवत असुना सकोहा तो देवन तके अमेरिकी कोहा जो रावण चलता था तो पृथ्वी कंपायमान होने लगती थी आज वही रावण आज उसी रावण के घर को बानर भावियों ने लूट लिया तो प्रभु राम प्रताप भई जब से वो तो असंभव भी संभव हो जाता जो काम असंभव है वो भी संभव हो जाता है जब परमात्मा की कृपा होती है तो हनुमान जी से फिर आप जी ने कहा करे हनुमान वो तो ठीक है लेकिन तुम ये बताओ कि हमारे हाथ से पत्थर डूब क्यों गया हमारे हाथ से पत्थर डूब क्यों गया जब हनुमान जी से राम जी ने पूछा तब जाकर के हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ही कैसी बात करते हैं नलनील ने आपके नाम को लेकर के पत्थर को फेंका पत्थर तैर गया रावण ने आपका सौगंध खा करके पत्थर को फेंका पत्थर तैर गया प्रभु आपका नाम लेकर के संसार में सागर में फेंक दिया जाएगा उसका तो कारण कारण हो सकता है लेकिन प्रभु आप जिसको स्वयं उठा करके छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा उसको फिर तैरना नहीं आएगा तो ये भगवान के नाम भगवान के नाम का महत्व है इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि नहीं काली करम आना भक्ति विवेकु आराम नाम अयवलंबन इस कलिकाल में भगवान का नाम ही एक सारा है एक अवलंबन बचा है इसलिए आइए दो चार बार हम लोग भी भगवान श्री राम का पावन नाम संकीर्तन करें उसके बाद फिर मंच पे विराजमान है पूज्य महाराज श्री उनके मुखारबिंद से हम लोग भगवान श्री राम की पावन कथा का साथ स्वागत करेंगे लेकिन आइए उसके पहले मधुर मधुर ताली बजाते हुए दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम कर के प्रीति लगा कर के देखो बन जाएंगे बिगड़े काम श्री राम जय राम न उतर भजते रहना सुबह शाम श्री राम जय राम सज्जनों अब हमारे मंच पे पूज्य महाराज श्री बैठे हैं पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हम लोग भगवान श्री राम की आनंदमय रसमय करुणमय मंगलमय श्री राम कथा का रसास्वादन करेंगे और पूज्य महाराज श्री से भी निवेदन करेंगे कि आप मुखरित होने की कृपा करें भारत के भविष्य श्रवणहार कर्णधार नंदे प्यारे बच्चों इस भारत मंदिर में हनुमान जी की सेवा में तत्पर रहने वाले तस्मात शास्त्रम प्रमाणते कार्याकार जबरदस्तों की परंपरा का निर्वहन करते हुए कर्मकांड ज्योतिष वास्तु इत्यादि को जिन्होंने लगाया है अपने जीवन में भी उतारा है उनका अधिकार भी है अपने विद्वान आचार्य पंडित विद्याशंकर तिवारी जी महाराज तथा इस राम भांडुप में राम कथा के जनक के रूप में जाने जाने वाले सामने विराजमान है डॉक्टर सदानंद मित्र जी सपत्नी विराजमान है शुरू से ही राम कथा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व श्री चतुर्वेदी जी अवस्थी जी बैठे हुए हैं यद्यपि व्यवस्था काफी हो गई है फिर भी व्यवस्था बना के यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो यह प्रभु की कृपा है और आप तो साथ में बेटी और दामाद को भी बुलाया थाने से आए वो लोग भी हमारे पंडित जी बैठे हैं नाम तो नहीं अपन लोग पारा लेकिन प्रथम वर्ष से ही देख रहा हूँ रेगुलर श्रोता के रूप में है ये बालक नितिन मिश्रा शायद सामने बैठा है क्या कंसर्वा है जब हाथ छोड़ लिया तो कंसर्वा हो गया बालक नितिन मिश्रा श्री मंगला शुक्ल जी राधा मिश्र जी लाला सिंह जी आर सिंह जी एडवोकेट रविंदर सिंह जी और जितने भी लोग हैं महेंद्र तिवारी जी दयाराम शुक्ल जी जिनका नाम मेरे स्मृति पटल पर अंकित नहीं भी हो पा रहा है आप सबको साधुवाद दे रहा हूं और जिस बेटी का यह दिव्य संकल्प है यह भी तो भारत की एक बेटी ही है पैसे से हम तो सिर्फ वक्ता है ये तो अधिवक्ता है फिर भी इसको जरूरत पड़ गई कि महाराज जी यहाँ आवे यह स्थान रिक्त ना है तो उसकी इच्छा साकार रूप धारण कर ली जब आप सबका सहयोग उसको प्राप्त हुआ ऐसी बेटी योगिता अनुपम दुबे जो मंगला शुक्ल जी की सुपुत्री है और आपसे बताऊं आज आपकी कथा में वाराणसी में इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं श्री उमेश सिंह जी इनको जब पता चला कि महाराज जी यहीं आए हुए हैं इनके कोई रिलेटिव रहते हैं अचानक फोन किया हमने कहा मैं तो यही मुंबई में हूँ वो भी आगे पीछे बेंच पर नीली शर्ट पहने हुए टोपी लगा के बैठे हुए हैं मास्टर साहब तथा इस्लाम कथा को दिव्यतम स्वरूप में जस का तस प्रसारण करने में निमग्न उस व्यक्तित्व का नाम यदि मैं न लू तो शायद मेरी दृष्टता होगी अरुण मिश्र जी विराजमान है और लोकेश दुबे लोकेश जी दुबे ये दोनों बंधु पहले ही दिन से यहाँ पधारे हुए हैं अभी कुछ देर पहले विद्या योगिता बैठी हुई थी तो इसने एक नाम लिया महाराज जी आज डिम्पल मिश्र भी आएंगी कथा में डिम्पल मिश्रा ये सामने बैठे हमने कहा डिम्पल यादव का नाम तो सुना था ये मिश्रा कहा तो बेटी ने कहा नहीं वो बंबई में है वो तो आपके यहाँ उधर उत्तर प्रदेश में इसलिए बड़ी खुशी हुई तमाम जगहों से दूर दराज से सब लोग पधार करके कथा श्रवण करने हेतु तो यहाँ पर आप सब पधारे हुए हैं इसके साथ साथ पूरे विश्व में ऑनलाइन या लाइव जो यहाँ से टेलीकास्ट हो रहा फेसबुक के माध्यम से मीडिया के माध्यम से जितने लोग अपने नाम से जुड़े हुए हैं या अपने ग्रुप से उन सारे भक्त मित्रों को और आप सबको समेत श्री सीताराम का स्वरूप समझते हुए सीय राम सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी आइए कथा की परंपरा के अनुसार <clears throat> वही प्यारा सा एक भजन उसके बाद फिर आगे राम जी की चर्चा जैसी उनकी इच्छा होगी लेकिन पहले भजन जिसमें जीवन का शाश्वत सत्य जुड़ा हुआ है गंभीरता से विचार करिएगा तो जिस महात्मा ने इसको लिखा इस भजन को कितने नजदीक से उसने संसार का अनुभव किया होगा एक निवेदन आपसे पहले ही कर दू अपने को पीड़ा पहुंचे तो अपनी वेदना का दर्द तो सभी को महसूस होता है लेकिन दूसरे की वेदना की अनुभूति जिस भी व्यक्ति को हो वह तो बड़ा ही साधुवाद का पात्र हुआ करता है जो मैं बोलने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश से ही आए हुए हैं राजदेव मिश्र जी इनको ये बड़ा पसंद है कि पराई पीर का पराई पीर का अमृत जिन्हें पीना खुदा चलो जिन्हें सीना नहीं आया भले ही बात करते हो अभी तक आदमी बनकर मरने के लिए जीते कहे क्या बाहरी मुस्कान के पीछे आज का मनुष्य अपने भीतर कितनी वेदना को गम को छिपाए हुए है उससे अंदाज मत लगाना कहें क्या हम उन्हें जो सिर्फ मरने के लिए जीते बजा ही रम मुस्कुराए कहा लहू उनका छुआ पानी नहीं पीते यहाँ पर ऐसी विषमताएं संसार में देखने को मिल रही हैं उसमें केवल एक मात्र आधार यही है कि ना ही काली का राम ना हुए मस्ती में झूमते हुए अपनी हस्ती को खुल करके उच्च स्वर से अंदर से सुंदर ढंग से सभी लोग प्रेम से इस भजन को गाएंगे Sri Amém. स्थिति मानी जाती है राम के वियोग का रोग यदि खो जाए किसी को तो प्रभु के वियोग का जो रोग होता है ना उस स्थिति का भी अनुभव अगर किसी को हो जाए तो जितना आनंद उसमें आता है उतना शायद आनंद दुनिया के संयोग में नहीं प्रभु को पाने की दिव्य उद्यमता बनी रहे भैया भरत की तो यही मान्यता है भरत माने होता है भ माने प्रकाश भ माने ब्रह्म राम जी जगत प्रकाश प्रकाशक रामो जी स्वयं दो लाइट जिसको बोलते हैं प्रकाश के स्रोत के रूप में है कहा जो प्रकाशक स्वरूप श्री राम में रत हो उसे भरत कहते हैं जो प्रकाशक स्वरूप श्री राम में रत हो फूल डेडिकेशन है भरत जी को एक तरफ यदि राम जी भरत के बिना नहीं रह पाते हैं तो दूसरी तरफ भरत भी राम के बिना तड़पते हैं इधर ये राम के वियोग का रोग है देखिए तभी तो आदत को देखते हुए पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भारत हम भारत हंस रवि बंस तनागा अजना करिएगा एक है राजपद दूसरा है राम पद पूरे से मानस में देखिएगा तो राजपद को प्राप्त करके जो राम पद को भूल जाता है उससे बड़ा अभागा संसार में और कोई नहीं होता है और जो राजपद को ठुकरा करके राम पद का वर्ण करता है उससे बड़ा सुखी व्यक्ति संसार में और कोई नहीं गोस्वामी जी ने बड़े गर्व के साथ चैलेंज करते हुए लिखा कि भारत ही हो कहा कि आप ही जरा निर्णय कर दीजिए राम और भरत में तुलनात्मक बताइए कौन श्रेष्ठ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानो तराजू को उठाया तराजू में दो पलड़े होते हैं एक पलड़े पर अकेले भरत को बैठा दिया और तराजू के दूसरे पलड़े पर राम लक्ष्मण और सीता तीनों को बैठा दिया तो स्वामी जी ने कहा इस निर्णय को देखने के लिए इस जजमेंट को सुनने के लिए पूरा आकाश देवी और देवताओं से पट जाता है धरती के जितने मनुष्य हैं जड़ चेतन सबकी दृष्टि पड़ती है गोस्वामी तुलसीदास जी के डिसीजन पर कि क्या फैसला आज होगा एक तरफ भरत और एक तरफ राम लक्ष्मण और सीता तीनों मूर्तियां गोस्वामी जी ने अनाउंस किया कि अपने मैं पराजू के पर्दे को उठाना चाहता हूँ आप लोग कहिए तो उठा दो लोगों की तरफ से आवाज आई ठाकुर स्वामी तुलसीदास तराजू के पलड़े को बीच से पकड़ करके आप उठा दीजिए जिन्होंने को तो स्वामी तुलसीदास जी ने तराजू के पलड़े को बीच से पकड़ करके उठाया उस समय को तो स्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चित्र लेखनी को चलाते हुए लिखा अभिषेक जी को चौपाई भी याद है सब पूरा मानस लगाया है इन्होंने आप देखिए की दूध सी देखी दूध सी देखी कहा सब लोग गोस्वामी जी ने बीच पकड़ करके तराजू को उठाया है एक तरफ भरत है एक तरफ राम लक्ष्मण सीता है निर्णय क्या होने जा रहा है कि दूध सी देखी कहा भरत जी बैठे थे वो पलड़ा नीचे की तरफ झुक गया राम लक्ष्मण सीता जी स्वर्णे पर बैठे थे ऊपर की तरफ चला गया तो आप तराजू को उठाइए जिस पढ़ने पर वजन अधिक होता है वो पढ़ना नीचे की तरफ चला जाता है और जो हल्का होता है वह ऊपर की तरफ चला जाता है भरत जी से लोगों ने पूछा कि भैया भरत आप तो बड़े महान हो आप जिस पलड़े पर बैठे थे आपका पलड़ा तो नीचे की तरफ झुक गया और राम लक्ष्मण और सीता जी पलड़े पर बैठे थे वो ईश्वर की तरफ चला गया हल्का पलड़ा हो गया भरत जी ने कहा ना मेरे भाई ऐसी बात फिर कभी बोलना मत कहा क्यों आपका पता तो नीचे की तरफ आ गया भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा अरे मैं तो राम के चरणों का सेवक हूँ राम के पद का सेवक हूँ सेवक का स्थान तो स्वामी के चरण में हुआ करता है इसलिए मैं अपने स्वामी के चरण में मुझे अपने आप स्थान मिल गया और मेरे स्वामी है मेरे ऊपर है इसलिए धन्य हो भरत धन्य है तुम्हारा आदर्श तो। जो अपने भाई के लिए अपने माई का जीवन भर परित्याग करने वाला व्यक्तित्व है गुरु स्वामी जी भरत चरित्र को इतने विस्तृत ढंग से लिखा है मित्रों ये रोग है राम के वियोग का रोग बैठे हैं नंदी ग्राम में स्थिति बड़ी विचित्र हो चुकी है एक दिन अचानक माता कौशल्या आ गई भरत जी को राम राम जपते हुए देखा और उनके आंखों से गंगा की धारा निकलते हुए देखा जिस समय कौशल्या ने माता कौशल्या की गिरह वेदना भी जाग पड़ी और जब माता कौशल्या की बिना वेदना जाग पड़ी अभी तक तो अकेले भरत ही रो रहे थे लेकिन अब साथ में माता कौशल्या भी आ गई और जिस समय माता कौशल्या ने अपने लाडले लाल राम के वियोग में रोना प्रारंभ किया सखियां साथ में आ गई जुट गई उनके आस पास में सखियों ने कहा मां कहते तुम रो रही है क्यों रो रही हो पागल हो जाओगी मां ने कहा क्या बतावे सखी कैसे धरो मन धीरा धर्म धीरा हमार तुम धीरा ये धैर्य को धारण करो कोई आधार तो होना चाहिए राम लखन सिया बन को चले गए राम करके जिस समय तपस्वी का रूप बना करके उसी माँ के आंख के सामने से निकले होंगे घर से तभी तो रास्ते में जाते हुए जिन जिन लोगों ने देखा राम लला को देख करके उन लोगों ने यही कहा पीते पीतु मातु देती तुमातु कहू सखी कैसे कैसे धरा मन धीरा हमार दोनों हीरा निसरी गए कैसे धरा मन हीरा कैसे जीता अपने कलेजे को कैसे संभाली हुई है कलेजा फट के निकल क्यों न गया एक उम्मीद आसरे के बलोते के हम जी जाते समय तो राम जी ने कहा था कि भरत चारि दत विपिन बसी कर पितु वचन प्रमाण आई पाई तुम देखी हम राम जी ने कहा तो वही उम्मीद लेकर के लेकिन तड़प रही है वो माँ और साथ में भैया भरत विराजमान है कि कैसे परम हीरा हमार तुम हीरा निकल गए कैसे घर जंगल को चले गए जीने का कोई आधार दिखाई नहीं पड़ रहा है हाँ, वो माँ बिलक करके कह रही है आज अपनी व्यथा को व्यक्त कर हाँ। रही है कि भीतर भीतर रह गया था और इधर नंदी ग्राम में बैठ करके भरत की तपस्या में रत है ठाकुर की तरह तपस्वी की तरह बैठे हुए नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुओं की धारा निकल रही है शरीर दुबली पतली कृतिकार हो चुकी है जटाजुट बढ़ चुके हैं और मुंह से राम राम निकल रहा है भरत है इनको आप अपने मन में रखे रहिएगा एक रोग तो ये भरत रोग हुआ है राम के भी रोग का रोग और दूसरा रोग यही सेम रोग राम के वियोग का रोग जनक नंदिनी जानकी को हुआ है क्योंकि कल ही एक पंच दिवसीय कथा का समापन दिवस है इसलिए प्रसंग को लगाना भी जरूरी है नहीं तो महीनों महीनों इस पर चर्चा होती रहेगी अपने जैसे कमजोर आदमी बहुत से लोग आप ही के बीच के प्रश्न किया करते हैं हमसे तो किसी ने नहीं कहा लेकिन आपस में चर्चा चलाते हैं कि बाबा जब आते हैं पूरा रामायण कभी नहीं कर पाते कभी जन्म करा के चले जाते हैं कभी राम जी का बर्बाद करा के चले जाते हैं पूरा पूरी राम कथा पूरा करके कभी जाते नहीं है मित्रों जिन लोगों के दिमाग में यह बात हो जब एक विशेष टॉपिक लिया जाता है विषय लिया जाता है तो उसी विषय का प्रतिपादन पूरे मानस में घूम करके किया जाता है फिर भी जब जब मैं आता हूं आपके बीच में लास्ट में अंतिम दिन एक श्लोक जरूर बोल के जाता हूं राम कथा को पूरा करके जाता हूं कैसे आप जहाँ पर विद्वान लोग बैठे हुए हैं पुराने कथा के श्रोता है और मैं घमंड नहीं करता हूं कि मैं व्याप गद्दी पर ऊपर बैठ गया हूं तो मैं बहुत महान हूं सत्य तो ये है यहाँ पर बैठाया है आप लोगों ने मुझे चाहे मैं इतना काबिल हूँ या ना हूँ लेकिन आपने उठा के बच्चे को बैठा दिया और उसका निर्वहन तो हनुमान जी महाराज कर रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल पाऊंगा मैं तो दो पंक्ति याद करके आऊं तो भूल जाऊंगा बोल नहीं पाऊंगा बोलवा रहे हैं हनुमान जी महाराज और प्रतिवर्ष दो के आपके बीच से जाता हूँ बताइए पूरी कथा हुई कि नहीं पूरी कथा हो गई ना तो अब बंद कर देना जब कथा पूरी हो गई तब आगे बोलने जरूरत लेकिन नहीं एक विषय का प्रतिपादन जो चल रहा है उसके अनुसार एक रोगी तो अयोध्या में है अदरिम रोगी जनक नंदिनी चरण की लंका में से तो बैठी है जो रोग भरत को है राम वियोग का रोग वही सेम रोग जनक नंदिनी जानकी को है राम के वियोग का रोग और इलाज करने वाला डॉक्टर यही एक ही है हनुमान जी महाराज और राम जी की सेवा करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने जो रूप धारण किया है हनुमान के रूप में स्वयं भगवान शंकर ही राम जी की सेवा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार धारण किए हैं और आपको मालूम भी होगा जब भगवान राम का अवतार हुआ भगवान शंकर तैयारी करने लगे और कोई चीज साथ में ले करके चले या ना चले लेकिन कहीं भी भगवान भोलेनाथ जाते हैं यात्रा में प्रस्थान करते हैं तो अपनी झोली नहीं भूलते हैं जितने भांग रखे रहते हैं भगवान भोलेनाथ अपनी भांग की झोली जब उठाए तब मैया पार्वती समझ गई कि कहीं डिपार्चर है जरूर इनका तुरंत तुरंत मैया पार्वती ने पूछा हे भोलेनाथ कहा के लिए चल दिए भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती मेरे आराध्य देव जिनका नाम मैं निरंतर जपा करता हूं भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है मनुष्य रूप में अब उनकी सेवा के लिए मैं जा रहा हूं धरती पर पार्वती जी ने हाथ जोड़कर के कहा प्रभु आप जा रहे हो भगवान राम की सेवा में हमको भी साथ में ले चलो न भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती तुम न चलो तो ठीक है तुम यही रह जाओ मैं तुम्हारा केयर करूंगा कि उधर सेवा करूंगा भगवान राम की सेवा करूंगा पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा साथ में ले चलो मैं आपके काम में आ जाऊंगी अच्छा आप एक बात बताओ आप इसी रूप में जा रहे हो कि कुछ रूप बदल करके जा रहे हो भगवान भोलेनाथ ने कहा हे देवी पार्वती मैं तो बंदर का रूप धारण करके राम जी की सेवा में जा रहा हूं इस रूप में नहीं जाऊंगा तब पार्वती जी ने कहा प्रभु तब तो बड़ा सुंदर मौका है भगवान शिव ने पूछा कौन सा मौका पार्वती जी ने कहा कि यदि आप बंदर रूप धारण करके जा रहे हो तो पूरी शरीर बंदर की आंख बन जाना अपनी पूछ हमको बना लो बड़े काम में मैं आऊंगी आपके भगवान शिव ने कहा पार्वती बंदर बनूंगा और मेरी पूछ तुम बनोगी तो जितना खतरा आएगा बंदर की पूछाई पर आता है और समझ लो और वैसे भी आप दुनिया में देखेंगे जिसकी पूछ जितनी लंबी होगी सबसे ज्यादा खतरा उसी के ऊपर होता है भगवान शिव ने कहा कि पार्वती मुझे कोई दिक्कत नहीं है बन जाओ मेरी पूछ चलो मेरे साथ लेकिन सावधान रहना पार्वती जी ने कहा कि बिल्कुल सावधान रहूंगी भोलेनाथ आप चिंता मत करिए तो पूरी शरीर बंदर के हनुमान जी बने और हनुमान जी की पूछ बनी है पार्वती जी और आप जानते हैं कथा आपको मालूम है कि रावण को जब बंदर को जलाना हुआ तो आदेश क्या देता है पूरी शरीर को छोड़ देता है जब विचना करके कहता है कि अरे आन दंड कचुकरिया गोसाई सबही कहा मंत्र बल भाई हे सरकार ये कोई समझदारी की बात नहीं है ये अगर कोई पोस्टमैन स्पीड पोस्ट लेके आवे और फाड़ करके आप देखो स्पीड पोस्ट में आपको गाली गलौज लिखा हो या जो कुछ भी हो तो ये कोई समझदारी नहीं है कि उस डाकिया को पोस्टमैन को आप मारना शुरू कर दो कि क्यों लाया उसको बेचारा क्या माना ऐसे ही ये तो दूध बन करके आया है उस राम का दूध बन करके आया है और इसको जान से मारने की बात जो आप करते हो बिल्कुल नीच विरोध न मारिए दूता ये कोई समझदारी की बात नहीं है इसलिए दंड कहा मंत्र फल भाई ब्राह्मण ने विभिषण की बात को सुना भी बड़े प्रेम से और रावण ने सोचा विभीषण की बात भी रह जाए और बंदर बचने भी न पावे बंदर समाप्त भी हो जाए अब विभीषण की बात भी रह जाए रामा ने कहा अच्छा ठीक है कूटनीतिक चाल का प्रयोग किया ना रावण ने तुरंत आदेश दे दिया अपने अनुचरों को क्या कि कपि के ममता तुम छपर कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समुझाई तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देव लगाई राणा ने क्यों कहा बंदर की सबसे अधिक ममता अपनी पूछ पर होती है इसलिए इस बंदर की पूछ में आग लगा दी जाए एक रूप से तो बंदर बने हुए हैं भगवान शिव दूसरे रूप में ओरिजिनल रूप में पार्वती को सामने बैठा करके कथा सुना रहे थे भगवान शिव ने पार्वती से कहा पार्वती रावण आग लगाने की बात कहा कर रहा है पैर में तो नहीं कह रहा है कि पैर में आग लगा दो हाथ में आग लगा दो खोपड़ी में आग लगा दो कहा कह रहा है पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये तो आपने तरीका पूछा ही में आग लगाने की बात कर रहा है भगवान शंकर ने कहा लो समझो मना किए न कि मत चलो मैया पार्वती ने कहा हे भोलेनाथ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे किस्मत में हर जन्म में अगले में जरब के मरने को लिखा है क्या है भगवान भोलेनाथ ने कहा मतलब कहा जब पूर्व जन्म में पति के रूप में थी तो बाप के यहाँ जाके जलकुंड में जल करके मर गई और यहाँ किसी तरह से छिप करके गोपनीय रूप से आपकी पूछ बन करके आई हूँ इसको तो तो हराम जाते हुए कैसे मालूम हुआ कि <laughs> पूछ बनी मित्रों ये रावण की गलत फहमी है रावण की गलत फहमी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है किसी ने पूछा कि हनुमान जी की पूछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी मरे क्यों नहीं जब आग लग गई पूछ में ये पूछ कोई सामान्य बंधक की पूछ नहीं है ये पूछ के रूप पे तय महाशक्ति परमा भगवती पार्वती जब विराजमान है तो उनको जलाने की सामर्थ्य एक रावण नहीं रावण के बाप के अंदर भी नहीं है कि जो पार्वती मैया को जला करके भस्म कर दे दूसरे भाव की गहराई में यदि आप उतरिएगा तो आपको मिलेगा ये भारत वर्ष का शाकाहारी बंदर है चलते समय श्री राम का बरभक्त रावण हनुमान जी के मस्तक पर है कि कर पर पर पानी करम दीन जनु जानी राम जी का बरभक्त कृपा की हस्तार बिंद राम जी का कृपा रूपी हाथ हनुमान के माथ पर जब पड़ गया तो एक बात समझ लेना पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ पड़ गया हो उसको कोई जला करके भस्म नहीं कर सकता है तीसरी बात भाव की गहराई में उतरिएगा हनुमान जी से किसी ने पूछा या आपके कुंज में आग लगी थी तो आप जले क्यों नहीं हनुमान जी ने कहा कि तुमको स्वयं जानना चाहिए उसने कहा नहीं जाने तभी तो मैं पूछता हूँ आपसे ये चमत्कार कहते हुआ कि आपके शरीर में आग लगी और आप जलकर भक्त नहीं में जले नहीं हनुमान जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ किसी स्थान पर मान लो घर पर या बाहर भी रोड पर स्टेशन पर कहीं भी किसी बच्चे की माँ यदि वहां पर मौजूद है पहले से और उस माँ के सामने किसके पास इतनी हिम्मत है उसकी उस माँ के सामने उसके बच्चे को कोई खतरा पहुंचा दे वो माँ स्वयं बाघिन बन करके टूट पड़ेगी हनुमान जी से लोगों ने पूछा मतलब हनुमान जी ने कहा मतलब ये है कि मेरी मैया जानकी है और मेरी माता सीता पहले से तो आग में आसन लगा के बैठी है तो उस आग के पास इतनी ताकत नहीं है कि जो मेरी माँ के सामने हनुमान को कुछ नुकसान पहुंचा सके इसलिए मित्रों राम जी तो जनक नंदिनी जान देखो ये जिस सीता की बात मैं कर रहा हूं आप सभी मीडिया के बंधु लोग बैठे हैं अच्छे श्रोता यहां बैठे हुए हैं जिस सीता की बात मैं कर रहा हूं कि राम के वियोग के रोग से तपित है वो जनक नंदिनी जानकी ये तो नकली सीता है डुप्लीकेट चीता है <laughs> छाया चीता है बिंब नहीं है प्रतिबिंब चीता है ओरिजिनल चीता कहा गई आप सभी लोग पढ़े होंगे राम जी ने जब नरलीला करना हुआ तो अपनी लादनी तक इधर कंजनी जानकी के सामने बड़े विनम्र स्वर से कहा ननु प्रिया व्रत सुनहु प्रिया व्रत प्रिया व्रत रुचिरा सुशीला अब हम करब कछुक नीला हे मेरी प्राण प्रिय जनक नंदिनी जानकी अब मैं नरलीला करना चाहता हूँ मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया ये मेरा व्रत है कि सुना हूँ प्रिया व्रत ये मेरा व्रत है निश्चय है मैं अब नर लीला करने का मैंने व्रत लिया है नर लीला मुझे करना है जानकी जी ने कहा प्रभु ये उल्टा नियम क्यों चला रहे हो राम जी ने कहा जानकी तुम नहीं समझ रही हो उल्टा कौन सी बात है जनक नंदिनी जानकी ने कहा प्रभु संसार के लोग तो हर साल रामलीला करते हैं और आप कह रहे हो कि मैं नर लीला करने जा रहा हूं मेरा व्रत नर लीला करने का सुन प्रिया तू न व्रत थोड़ा थोड़ा सा लोग आगे आ जाइए ताकि क्योंकि आज बड़ी खुशी हो रही है कि आपकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि मंदिर के किसी कोने में बैठने के लिए जगह नहीं इसलिए भैया भैया को संकुचित कर लीजिएगा तो पीछे से जो माताएं आएंगी वो अपना आसन ग्रहण कर लेंगी और अभी हमारे आती थी बाहर से चलते चले आ रहे हैं कथा सुनने के निमित्त रवाना से सतीश सिंह जी भी सपत्नी कथा सुनने के लिए आपके बीच में अभी अभी रहे हैं मैं ये बता रहा हूं राम जी ने जब कहा जनक नंदिनी जानकी से अपने व्रत का निवेदन किया गीतु नव प्रिया व्रत रुचि सुशीला सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला हम करब कछु हे प्रिय अब मैं नरलीला करना चाहता हूं जानकी ने कहा हे सरकार आप नरलीला करने की बात कर रहे हो यहां तो जितने नर हैं संसार में करना चाहते हो राम जी ने कहा जनक नंदिनी जानकी मैं जानता हूँ किसी संसार में जीवन सभी रामलीला करते हैं देखते हैं लेकिन मैंने जो सोचा है नर लीला करने की बात तो वो तो रामलीला करते हैं और मेरे आदतों पर चलने की कोशिश करते हैं और उनको बड़ा सुख मिलता है लेकिन मैं नर लीला इसलिए करना चाहता हूं जनक नंदिनी जानकी कि जब वो राम लीला करके सुख की अनुभूति करते हैं तो मैंने सोचा कि जो नर राम लीला करके सुख का अनुभव कर रहे हैं तो मैं उनकी लीला नर लीला करके देखूं कि कितना आनंद मिलेगा जानकी ने कहा प्रभु नर लीला जो तो करने की बात सोच रहे हो अपनी प्लानिंग को कैंसिल कर दो राम जी ने कहा क्यों जानकी जानकी ने कहा प्रभु नर लीला करने की बात आप कर रहे हो अगर नरलीला जो ही करना प्रारंभ करोगे बहुत रोना पड़ेगा बहुत परेशान होना पड़ेगा इसलिए नरलीला मत करो लेकिन राम जी ने कहा किंतु न प्रिया रुचिर सुशीला किया कछुक नर लीला जनकनंदिनी जानकी ने कहा कि प्रभु यदि आपने व्रत कर ही दिया है तो आपके साथ मैं हूँ बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए आप अपना लीला करना चाहते हो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ आप बताइए प्रभु लेकिन राम जी ने भी बड़े प्रेम से कहा है कितु प्रिया व्रत राम जी ने संबोधित किया है जननंदिनी जानकी को सुनो प्रिया व्रत रुचिर मेरा व्रत सुनो रुचिर हे सुशीले तुम तो बड़ी सुशील हो ना लोग जनक नंदिनी जानकी की प्रशंसा करते हुए राम जी ने बड़े प्रेम से निवेदन किया एक बात नोट कर लेना मैंने पहले ही दिन कहा था कि राम इज द इन पूरी दुनिया में रामचरितमानस सबसे सुंदर आचार संहिता है अगर राघव ने जनक नंदिनी से कहा सुनम प्रिया व्रत रुचिर सुशीला हे सुशीले हे प्रिय हे प्रियवादिनी ये मेरा व्रत सुनो कि अपन नबीला करना चाहता हूँ तुम्हारे सहयोग की जरूरत है जब राघव ने अवतार लेकर अपनी भार्या जनक नंदिनी से काम लेना हुआ तो प्रेम से कहा आप और लोगों को जब अपनी पत्नी से कोई विशेष काम लेना हो इसी तरह से प्रेम से करिएगा तो सारा काम बन जाएगा तो तनिक भी अगर आप टाइट हुए तो बनल बनावल काम बिगड़ जाएगा ये आप नोट कर लीजिए राम जी ने कहा व्रत रुचिरा सुशीला Ayabohama, Karapaka Chukanara Lila, तुम पावक महर अब ये भी राघव का रखन जानकी से कि तुम पावक निवासा जब लगी करऊ ये कौन सी सीता है कहा कि निज प्राप्ति बिंब निज प्राप्ति बिंब राखिता सीता निज प्रतिबिंब राखिता सीता सही रूप कहा तो प्रतिबिंब सीता है कहा इसको जानता कौन है इस रहस्य को कहा केवल प्लानिक रचने वाला अर्थात प्रभु श्री राम और जनक नंदिनी जानकी ये दो ही लोग इस रहस्य को जानते हैं कहा साथ में तो लक्ष्मण भी थे कहा राम जी इतने पागल नहीं है कि लक्ष्मण के रहते इतनी बड़ी प्लानिंग की रचना कर लेंगे लक्ष्मण उस समय जल लेने के लिए गए हुए थे और उसी बीच में प्लानिंग की रचना कर लिया राघव ने कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिरा सुशीला क्या किया है किन्नित चरही न करो भुज उठाई प्रणतीन इसलिए सकल मुनिन के आसमनी जाय जाय सुखदीन निश्चन हीन करो मैं भुज उठाई प्रणतीन और आपको बता दो निशाचर कोई विदेश तो नहीं आते हैं ऑलरेडी मौजूद है इसी वर्ष में बहुत से निशाचर और मनुष्य के रूप में ही कितने निशाचर हैं आपको बता दो पहचान लेना लेकिन बोलना मत नहीं तो गोली चल जाएगी बोलना मत पहचान लेना कि निशाचर है लक्षण मैं बता दे रहा हूँ इंडिकेशन बता दे रहा हूँ सिम्टम मैं बता दे रहा हूँ कि उसका लक्षण क्या होता है पहचान लेना लेकिन बोलना मत कौन लोग निशाचर हैं माना ही मात माना ही मात पिता नहीं देवा माँ ही मात पिता नहीं देवा और साधु न सन करवा सेवा साधु न सन करवावा दुखी होकर उसके माता पिता घर में बैठ करके आंसू बहाते हो जिसके आचरण से दुखी होकर संत महात्मा तड़पते हो जो सज्जनों को पीड़ा देने का काम करता हो जो यज्ञ हमन पूजा पाठ सत्संग करने में विघ्न बाधा डालने की कोशिश करता हो वही राक्षस होते हैं और कहीं अलग से राक्षस नहीं आते हैं और ऐसे राक्षसों के विनाश के लिए प्रभु का अवतार इस धराधाम पर हुआ करता है गीता का सिद्धांत यह उद्घोष करता है धर्म से भारत अभ्युत्थान विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे अक्सर मैं निवेदन किया करता हूं हाथ जोड़ करके ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है बड़ी प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि नवरात्र के समय में या ऐसे भी समय में जब हम लोग जगत जननी जगदम्बा के दरबार में जाते हैं किसी देवालय में जाते हैं तो नारियल पटक कर फोड़ने की एक प्रथा हमारे भारतवर्ष में सभी लोग जानते हैं मैं किसी परंपरा का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन जो लोग ये समझते हो कि जगत जननी के दरबार में जाकर नारियल पटक कर फोड़ देने से वो जगन माता प्रसन्न हो जाएगी उन बंधुओं से काती के ब्राह्मण का एक विनम्र अनुरोध है याद कर लेना कान खोल कर सुन लेना अगर ये सोचते हो कि नारियल पटक कर फोड़ देने से जगन माता प्रसन्न हो जाएगी तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना जिस बच्चे के आचरण से दुखी होकर उसको जन्म देने वाले माता पिता घर में बैठ करके यदि आंसू बहाते होंगे ऐसा पुत्र जगन माता के दरबार में जाकर के नारियल ही नहीं अपना सिर भी पटक के फोड़ देगा तब भी वो माता कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है क्योंकि सर्वती माता सर्वती माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता परमं तप पितर्प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता हनुमान जी ऐसे प्रभु के चरणों के अनुरागी हैं सबसे सेवक धर्म कठोरा उस धर्म का निर्वहन करने वाले वीर बजरंगी सेवा में तो लगे हुए हैं लेकिन राम जी ने तो ये पुराणिक साड़ी बनाया लक्ष्मण भी साथ में गए थे किसी ने पूछा लक्ष्मण को यह बात मालूम है कि नहीं है गोस्वामी तो जी ने कहा फिर आगे कभी मत पूछना इसलिए लिख दे रहा हूँ जो प्राणी राम जी ने रचा लक्ष्मण हूँ यह लक्ष्मण हूँ कुछ तो रचना किया राम जी ने इस रहस्य को इसके बारे में जानकारी लक्ष्मण को भी नहीं है तभी तो राम राम में जब राम सीता जिला में जब राम जी तड़प रहे थे तो लक्ष्मण अनेक प्रकार से लगते हैं समझाने अगर उनको मालूम रहता असली सीता तो अग्नि में नकली सीता का हरण हुआ है तब एक बार लक्ष्मण समझाते नहीं समझाते लेकिन बार बार लक्ष्मण समझा रहे हैं कि लक्ष्मण समझा ये भांति लक्ष्मण समझा ये बहु कि पूछत चले यह की रचना किया है राम जी ने इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं और एक बात बता मैं अब तो बीच बीच से बात निकाल कर आपको बता रहा हूं जनक नंदिनी का हरण क्यों हुआ एक प्रश्न उठता है जनक नंदिनी जानकी का हरण क्यों हुआ ये तो राम के साथ थी राम का वियोग क्यों हुआ उसके पीछे यदि कारण पूछा जाए तो विचारक श्रोताबंध लोग बैठे हैं आप लोग विचार करिएगा आप लोग भी अध्ययन करते हैं जानकी का हरण ही क्यों हुआ वो तो राम जी के साथ थी लेकिन उनका जो राम से वियोग हुआ है उसके पीछे कारण है बंधुओं राम जी जिस समय वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे उस समय सीता जी ने कहा उस समय सीता जी ने कहा कि हे राघव अपने साथ मुझे भी ले चलिए जंगल को राम जी ने कहा हे जानकी तुम मेरे साथ मत चलो तुम थक जाओगी मार्ग बड़ा लंबा है पैदल चलना पड़ेगा कुछ कंटकमय मार्ग होगा बहुत भयावना रास्ता है पिच रोड नहीं है कंकरीली पथरीली जमीन है उस पर चलना पड़ेगा तुम परेशान हो जाओगी थक जाओगी मेरे साथ तुम चल नहीं पाओगी और उस समय राघव ने कहा जानकी तुम मेरे साथ मत चलो जानकी ने कहा प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी मैं भी मैंने भी दिल तो संकल्प किया है राम जी ने कहा तो हे सीता अगर तू मेरे साथ चलेगी तू थक जाएगी तो तुमको कौन ढोएगा जनक नंदिनी जानकी ने कहा कि हे राघव मैं थकूंगी नहीं सीता ने जी ने कहा कि हे राघव मैं थकूंगी नहीं और रास्ते में चलूंगी उस समय राम जी ने सीता जी से पूछा हे जनक सुंदरी तुम रास्ते में चलोगी और थकोगी नहीं इसका कारण क्या होगा मगर भैया हमारे आपके बीच में आज अच्छे अच्छे विशिष्ट अतिथि पधारे हुए हैं जिसमें के आर सिंह जी आयोजक समिति में हैं श्री के आर सिंह जी दूसरे श्री जले सिंह जी विनोद दुबे जी हरनाम सिंह जी मनीष सिंह श्री इंद्रजीत तिवारी हरनाथ पांडे दैनिक पत्रिका के संपादक देवी जो लाइव कर रहे हरनाथ पांडे जी ये सभी विशिष्ट अतिथि आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ पांच मिनट के भीतर वाणी को विराम दूंगा और फिर हनुमान जी की आरती होगी आपको बताओ यह स्थिति पैदा क्यों हुई राम जी ने जब कहा कि सीता मेरे साथ मत चलो सीता ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी राम जी ने कहा है सीता तू थक जाएगी सीता ने कहा बिल्कुल नहीं थकूंगी राम जी ने पूछा कि थके थकोगी क्यों नहीं कोई मेडिसिन लेके चलोगी साथ में कोई टैबलेट लेकर के चलोगी या किसी बैंक से कोई जड़ी बूटी लेके चलोगी किताब झाड़ने वाली जो जड़ी होती है उस तरह कोई जड़ी लेकर चलोगी जिससे तुम्हें थकान न महसूस हो सीता जी ने कहा प्रभु ना तो मैं मेडिसिन लेके चलूंगी ना तो कोई जड़ी बूटी लेकर के चलूंगी बल्कि एक काम मैं करूंगी जिससे मुझे थकान की अनुभूति नहीं होगी राम जी ने पूछा क्या करोगी तुम उस समय जनक नंदिनी जानकी ने कहा कि हे प्रभु अरे छीना छीना प्रभु छीना छीना प्रभु पद कमल निहारी छीन छीन प्रभु पद कमल निहारी मोही मग चलतन होई हारी एतकार मैं प्रत्येक क्षण आपके चरण कमल को देखती रहूंगी मार्ग को तो मैं देखूंगी ही नहीं तो मुझे थकान की अनुभूति ही नहीं होगी मैं केवल आपके चरण कमल को प्रत्येक क्षण देखती रहूंगी उस समय राम जी ने कहा जानकी याद रखना मैं मैं प्रत्येक क्षण आपके चरण कमल को देखूंगी इस पर ध्यान रखना लेकिन समय जब आया समय जब आया बंधुओं और जब स्वर्ण मृत बन करके रावण का मामा मारीच जब सामने से गुजरा बड़ा सुंदर दिखाई पड़ा माया में तो चमक दमक होती ही है जितनी नकली वस्तुएं हैं मार्केट में ओरिजिनल से ज्यादा चमक धमक नकली में है ओरिजिनल को छोड़ दोगे नकली को खरीद लोगे और पूरे भारतवर्ष में मैंने सुना है कि मेड इन यूएसए हम तो समझते थे कि विदेश में कहीं है <laughs> मिसिन यही है आपका उल्लासनगर उल्लासनगर में जो है उस पर मेड इन यूएसए लिखा था पता नहीं कुल खाद क्या होता है नहीं जानता तो लेकिन मैं पूछा ये कहाँ का कहा है जी उल्लासनगर का सुनो भारत वर्ष ये है हमारा तमाम विदेश के लोग जुटे अपना अपना प्रोडक्ट दिखाने लगे किसी देश का प्रतिनिधि खड़ा हुआ उसने कहा हमारे यहाँ हवाई जहाज बनता है कहा बैठ जाओ उसने कहा मेरे यहाँ भारत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुए बनती है पूछा गया तुम्हारे यहाँ क्या बनती है जापान वाले ने कहा मेरे यहाँ एकदम महीन सुई बनती है जिसको आंख से आदमी देख भी न पावे अच्छा किसी ने कहा हमारे यहाँ ये चिप्स बनता है वो बनता है ये बनता है तमाम अपनी अपनी विशेषता लोग बताने लगे भारतवर्ष का प्रतिनिधि खड़ा हुआ उसने कहा उससे पूछा गया भैया आप भारत के प्रतिनिधि हो आपके यहाँ क्या बनता है भारतवर्ष के प्रतिनिधि ने कहा एक बात कान खोल कर सुन लेना चाहे बड़ी थी बड़ी या छोटी थी छोटी माइक्रो पार्टिकल भी तुम लोग बना लो लेकिन भारत वर्ष की विशेषता है मेड इन इंडिया की मोहर मारकर कर बाजार में उतार देगा ये भारत वर्ष की विशेषता है made in India make in India आप समझ रहे हैं ना ये भारत वर्ष की विशेषता है जनक नंदिनी जानकी ने जब कहा राम जी ने कहा एक बात को याद रखना जानकी जी ने कहा हाँ याद रहेगी बात लेकिन जब मारी सामने आया तो सीता जी ने हाथ जोड़ करके राघव से रघुबीर कृपाला यही मृग सुंदर छाला कब कहा जब सीता परमा सीता परमा रुचिर मृग देखा अयंग अयंग तुम नोहर बेता राम जी ने अपने मन में सोचा कि हे सीता तुमने तो कहा था कि मैं प्रत्येक क्षण आपके चरण कमल को देखती रहूंगी मेरी दृष्टि संसार में कहीं अन्यत्र जाएगी ही नहीं और तुम देख जा रही हो इस समय सीता परम सीता परम रुचिर मृग देखा सीता की दृष्टि गई उस परम रुचिर मृत की तरफ उसको जब देखा है जनचंद्री जानकी ने और केवल देखा ही नहीं बल्कि उसको प्राप्त करने के लिए राघव से कहती है कि प्रभु आप तो बड़े उदार चित्त हैं प्रभु बद करिए ही अरे आना ऊंचा आत्मा कहती पाई दे जानकी ने केवल देखा ही नहीं अगर केवल देखी ही होती तब भी तुम तो बात बन जाती लेकिन केवल देखा ही नहीं देख करके उस मृग के चर्म को लेने की इच्छा राम जी से प्रकट किया और कहा प्रभु आप इसका बंद करके मृग छाला को ला करके मुझे दे दे मैं बड़ी प्रसन्न हो जाऊंगी राघव ने अपने मन ही मन ये संकल्प ले लिया मानो जनक नंदिनी जानकी से कहा राम ने कि हे सीता तुमने तो कहा था कि मेरे चरण को देखोगी और उसको छोड़कर तुमने स्वान मृग को देखा तो एक बात कान खोल कर सुन लेना सीता कि आज तुमको राम के चरण में दुख की अनुभूति नहीं हो रही है थोड़े से सोने में यदि तुम्हें सुख की अनुभूति हो रही है तो आगे मैं ऐसी निदाप करने जा रहा हूँ कि सोने की लंका में जाकर तुलना करना कि राम के चरण में सुख है कि सोने की लंका में सुख है जाकर के वहां पर तुलना करना <clears throat> ये स्थिति पैदा हुई लोभ के कारण और तब जाकर के राम के वियोग के रोग से ग्रसित होती है जनक नंदिनी और तड़पती है लेकिन इसका इलाज कौन करता है कैसे होता है राम जी कैसे पुनः मिलेंगे वो डॉक्टर कौन सा है इसके बारे में कल समापन सत्र में दोनों रोगियों का इलाज करूंगा एक तरफ सीता का इलाज होगा तो दूसरी तरफ भरत का इलाज होगा और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आप चिंता मत करिएगा बहुत कम समय में दोनों रोगियों को ठीक करके और तभी मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं तो यही बम्बई में रुक जाऊंगा दोनों रोगियों को ठीक करके जाऊंगा सीता जी को राम से मिला के जाऊंगा और भरत को भी राम से मिला के ही जाऊंगा आज प्रसंग काफी लंबा हो गया था इसलिए दो चार मिनट थोड़ा विलंब भी हो गया है महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा दो चार मिनट विलंब भी हो जाए आपकी में तो अपन ये बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हनुमान जी के बारे में तो बोल रहा हूँ तो गोविंद हनुमान जी की चर्चा उनके चरण में समर्पित कर रहा हूँ इसलिए कल चलते चलते आपके बीच में विशेष निवेदन जो प्रसंग मैंने उठाया है उपक्रम और उपसंहार ये काशी की परंपरा है इसलिए कल विशेष चर्चा आपके बीच में होगी श्री बाबूनाथ दुबे जी श्री राम जीवन यादव श्री दीपक सिंह जी और अगर मेरी आंख धोखा नहीं खा रही है तो राजेश के मिश्रा जी शायद यहाँ से आकर के अभी उठ करके इधर गए हैं क्योंकि तो यहाँ पर आपसे बताऊं मैं भी क्योंकि इस जमाने में जी रहा हूं तो मीडिया के साथ तो रहना ही होगा social media WhatsApp Facebook Messenger इत्यादि से अपने राम जी जुड़े हुए हैं और यहाँ कम से कम भांडुप से सैकड़ों लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा अब चेहरा तो मैं पहचानता हूँ ज्यादातर लोगों का लेकिन नाम से परिचित नहीं हूँ कोई कोई अपना चित्र भी लगाया है तो कोई चित्र नहीं लगाया है तो बड़ी कम से कम सैकड़ों लोगों को जिनको मैं जानता था उनको कंफर्म किया लिस्ट में जोड़ा एक आदमी ने हमसे पूछा कि महाराज जी आपको देख करके आपकी कथा सुन करके आप जिसको नहीं भी पहचानते हो तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आंख बंद करके उनको फ्रेंड बना दिया करो हमने कहा मैं भी काशी में रहता हूँ इतना पागल नहीं हूँ कि आंख बंद करके फ्रेंड बना लो और कल कोई क्राइम कर दे तो पुलिस फ्रेंड लिस्ट कंगाल के हमारों पास आ जाए उनके बारे में बताइए आप क्या जानते हैं तो पहले मैं बहुत डरपोक हूँ इस मामले में जब कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो मैं पहले देखता हूँ इनकी फ्रेंड लिस्ट में मेरा कोई परिचित है कि नहीं अगर कोई है तब भरोसा हो जाता है तब उसको बना देता हूँ अन्यथा अनोन पर्सन को कोई आतंकवादी अगर हमारे मित्र लिस्ट में जुड़ जाए भाई बैठे हैं अभिषेकानंद ब्रह्मचारी जी पांच हजार फ्रेंड बना चुके हैं आज हम पूछे इनसे एक सिम बंद हो गई फ्रेंड बनाने में अब दूसरा इनके पांच हजार ज्यादा नहीं है इनसे आज हम बात कर रहे थे इन्होंने कहा नहीं महाराज जी अभी दो सौ छोड़े हुए हैं पांच हजार में चार हजार आठ सौ अड़तालीस सौ फ्रेंड हमने बनाया दो सौ हमने अभी जगह छोड़ा है कोई अपना खास जानने वाला अगर आ जाएगा